hello friends this is your host Rachit Pangal आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्किश कांगल इस वीडियो में हम टोटल फाइव पॉइंट्स पे बात करेंगे पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन दूसरा पॉइंट क्वालिटी और मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस तीसरा पॉइंट कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है चौथा पॉइंट इस डॉग का प्राइस और पांचवा पॉइंट कि ये डॉग की ब्रीडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है इंडियन मार्केट में पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजन इस डॉग का ओरिजन टर्की कंट्री से हैं और इसका काम जो हिस्ट्री में ये एंशियंट लोग इससे क्या काम लेते थे कि ये ना शीप्स या लाइफ स्टॉक्स की गार्डिंग के पर्पस में यूज़ होता था ये बहुत अच्छा वर्किंग डॉग है लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और जो ये जो डॉग है ना ये पेयर में काम करते हैं टीम में काम करते हैं और अगर ये जब ये पेयर में होते हैं तो ये वाइल्ड एनिमल्स को भी मार सकते हैं जैसे कि फोक्स वुल्स और बियर्स को भी मार देते हैं ये इसलिए बहुत अच्छे डॉग हैं किसके लाइफ स्टॉक्स की प्रोटेक्शन के लिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो है क्वालिटी और मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस क्वालिटी कुछ स्टेप्स हैं कुछ पॉइंट है जो टर्किश कांगल डॉग ब्रीड है उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप हाँ, कुछ स्टेप्स है जैसे कि जो इसका मस्क और ईयर होते हैं ना उनका कलर ब्लैक होता है और जो पूरी बॉडी होती है वो एक कलर की होती है इसकी जो टेल है वो कर्ल्ड होती है मतलब राउंडेड होती है और जो इसकी जो चेस्ट है ना वो डीप होती है और वो इसके एल्बोज तक जाती है मतलब भारी चेस्ट होती है इसकी जो इसके जो आंखें हैं उनका साइज मीडियम होता है और आलमंड शेप बादाम के दाने की जैसी शेप की आंखें होती है इसकी और जो इनके ईयर्स होते हैं ना वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और नीचे से उनकी ईयर्स की टिप जो होती है ना वो राउंड होती है अब बात करते हैं मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस की अब मैं बताता हूँ हाइट के बीच में डिफरेंस मेल और फीमेल की जो हाइट है मेल की वो है 77 से 86 सेंटीमीटर और फीमेल की है 72 से 77 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के बीच में वेट के बीच में जो डिफरेंस है वो मेल का है 50 से 66 केजीज और फीमेल का है 41 से 54 फोर जो इसमें कलर आता है वो ग्रे कलर लाइट गोल्डन और फोन कलर जो होता है ना ये आता है इसके अंदर और इसका लाइफ स्पेन है 12 से 15 ईयर्स अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे जो है कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है ये डॉग एक बहुत अच्छा फार्म डॉग है बहुत अच्छा वॉच डॉग है इसको आप अपनी फैमिली के साथ रख सकते हो जैसे मैंने अभी बताया ये प्रोटेक्शन करता है अपनी फैमिली की दूसरे वाइल्ड एनिमल से एंशियंट टाइम में तो इसके सेम इंस्टिंक्ट है तो ये अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को ये गार्ड करेगा तो आप अगर कोई गार्ड डॉग ढूंढ रहे हो और बड़ा लार्ज ब्रीड ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चीज़ हो सकती है और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ग्रूमिंग के लिए भी इतना टाइम जरूरत नहीं है इसका शॉर्ट कट होता है तो आपने अगर वीक में दो तीन बार अगर इसको ब्रश करा तो ये इसके लिए इनफ है ये बहुत आसानी से ट्रेन हो जाता है मतलब ट्रेनिंग करवानी इसके लिए आसान ट्रेनिंग जो होती है आप इसको आसानी से करा सकते हो अगर आप कोई बिजी ओनर हो आप किसी डॉग को अपना टाइम नहीं दे सकते तो ये डॉग आप रख सकते हो क्योंकि ये अपनी स्पेस चाहते हैं अलग से तो ये शांत तरीके से आराम से रह सकते हैं पर इन्हें एक और बात मेन पॉइंट है कि इनको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे मैंने अभी बताया था एंशियंट टाइम में ये गार्ड डॉग है तो ये बहुत ज़्यादा घूमते थे मतलब इनको वॉकिंग ज़्यादा करनी होती है अपने इलाके को पूरा वो करते थे मतलब कि तो इसलिए इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा है बड़ा फार्म हाउस है या फिर आप इसको पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो एक्सरसाइज के लिए तो आप इस डॉग की तरफ जाएं तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है अगर आप नहीं दे सकते टाइम तो आप इसकी तरफ मत जाए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे जो है price Turkish Kangal dog breed जो है इसका प्राइस 60,000 से 70,000 से स्टार्ट हो जाता है ये डॉग ब्रीड मतलब इतनी रेयर है अभी इंडिया में तो ये ज़्यादा ब्रीडर्स के पास नहीं है और अगर या फिर आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा अब बात करते हैं कि ये डॉग प्रॉफिटेबल है इंडियन मार्केट में या फिर नहीं है इस डॉग ब्रीड की मतलब कि डिमांड है इंडिया में और अभी इतना रेयर है मैंने अभी बताया था तो अगर आप इसको इंपोर्ट करा के अपनी लाइन तैयार कराते हो बढ़िया ब्रीड तैयार कराते हो तो इंडिया आपका नाम चलेगा और आपके नाम से डॉग बिकेगा तो ये प्रॉफिटेबल है इंडिया के अंदर आप इस डॉग को रख सकते हो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को